Carissimi, il Signore vi dia la pace. Eccoci arrivati nell'ultimo giorno della nostra preparazione alla solennità dell'Immacolata. E oggi ci ricordiamo come, per opera dei frati francescani, furono introdotte alcune feste mariane, anzitutto all'interno delle nostre comunità, poi estese a tutta la Chiesa. Alcune di queste feste sono la nascita e la visitazione di Maria, decretata dal capitolo generale di Pisa nel 1263 per esempio e poi nel capitolo generale di Assisi nel 1269 viene stabilito di dedicare un'importanza particolare al culto mariano. Questi eventi potrebbero essere stati le ragioni per cui fu dedicata una particolare attenzione alla raffigurazione dell'iconografia mariana nell'abside della basilica superiore dove ci troviamo adesso. Questi affreschi sono stati realizzati dal migliore maestro reperibile all'epoca, Cimabue, che lavorò qui probabilmente nel 1288-1292. Vediamo gli affreschi un po' rovinati, non in una buona condizione. Questo a causa dell'uso della biacca, cioè il bianco di piombo. Cimabue non ha tenuto conto del fatto che col tempo il piombo cambia il colore, si ossida, si scurisce, dando così l'effetto di una foto in negativo. Vediamo alle mie spalle due copie di affreschi accanto al trono papale. Due fanno riferimento alla morte della Madonna e gli altri due alla glorificazione della Madonna. Maria è sempre rappresentata in relazione a Gesù. La Madonna partecipa al mistero di Cristo in modo esemplare. Per San Francesco Madonna è la prima realizzazione di un successo cristiano. È una speranza e nello stesso tempo un richiamo per tutti, perché in lei spicca quel che siamo chiamati a diventare, persone disponibili al piano di Dio persone pronte a realizzare la nostra vocazione. Offriamo la nostra disponibilità alla fine di questa novena animati dalle parole di San Francesco rivolte a tutto l'ordine. Nulla dunque trattenete per voi affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. La Madonna vi protegga.